जय हिंद साथियों पिछले पार्ट में मधशाला से बत्तीस रुपयाँ आप सुन चुके हैं इस पार्ट में तैतीसवा रुबाई से लगभग पंद्रह रुपया छुपेंगे आप <clears throat> इसी तरह से क्रम आगे बढ़ता जाएगा जब तक कि मुनसालब का वीडियो पूरा बन नहीं जाता पौधे आज बने हैं साकी ले ले फूलों का प्याला भरी हुई अंदर परिमल मधुसुर वितहाला मांग मांग कर भ्रमरों के दल रस की बदरा पीते झूम झपक सब अर्पित होते जोम झपक सब मद अर्पित होते उपवन क्या है मधुशाला झूम झपक मद अर्पित होते उपवन क्या है मधुशाला उपवन क्या है मधुशाला प्रतिरसाल तरुषा की शाह है प्रति का है प्याला छलक रही है जिसके बाहर मादक सौरभ की हाला छक जिसको मतवाली कोयल कूक रही डाली डाली हर मधुर तुवे अमराई बे हर मधुर तुम्हें अमराई बे जग उठते है मधुशाला जग उठते है मधुशाला बंद झकोरों के प्याले में तु सौरभ की हाला मधु ऋतु सौरभ की हाला भर भर कर है अनिल पिलाता बन कर मधु मध वाला हरे हरे नव पल्लव तरुगण नूतन डाल बल्लरिया छक छक झुक झुक झूम रही है छक छक झुम दुख झूम रही है मधुबग में है मधुशाला मधुवन में है मधुशाला साकी बन जाती है प्रातः जब अरुणा उषा बाला साकी बन आती है प्रातः जब अरुणा उषा बाला तारक मणि मान देत चादर दे तारक मणि मंडित चादर दे भोल दरा लेती हाला मोल धरा लेती हाला अगणित कर किरणों से जिसको पीखर पायल होगा ते प्रति प्रभात में पूर्ण प्रकृति में प्रति प्रभात में पूर्ण प्रकृति में मुखरित होते मधुशाला मुखरित होते मधुशाला उतर नशा जब उसका जाता आती है संध्या वाला बड़ी पुरानी बड़ी नसीली नींद चहला जाती हाला जीवन के संताप शोक तब इसको पी कर बिट जाते जीवन के संताप शोक सब इसको पी कर बिट जाते सुरा सुप्त होते सुरा सुप्त होते मधुलोवी जागृत करती मधुशाला जागृत रहती मधुशाला अंधकार है मधु विक्रेता सुंदर साकी शशिबाला किरण किरण में जो छलकाती जाम जमाई काला पी कर जिसको चेतन ताको लेने लगते हैं झपकी तारक दल से पीने वाले तारक दल से पीने वाले रात नहीं है मधुशाला रात नहीं है मधुशाला किसी और में आंखें फेरो दिखलाई देती हाला किसी और में आँखें फेरो दिखलाई देता प्याला किसी और मैं देखो मुझको दिखलाए देता सा की किसी और देखो दिखलाई पड़ती मुझको मधुशाला किसी और देखे दिखलाई पड़ती मुझको मधुशाला साकी कर मुरली आई साथ लिए कर में प्याला जिनमें वह छलकाती लाए अधर सुधारस की हाला योगी राज कर संगत उसकी नाटक नागर कहलाए देखो कैसों कैसों को है देखो कैसों कैसों को है नाच नचाते मधुशाला नाच नचाते मधुशाला वादक बन काविक क्रेता लाया सुरसुमधुर हाला रागिनिया बन शाकी आई भर कर तारों का प्याला विक्रायता के संकेतों पर दौड़ लियो आलापों में पान कराती श्रोतागन को पान कराती श्रोतागन को झंकृत वीणा मधुशाला झंकृत वीणा मधुशाला चित्रकार बन साथी आता लेकर तूली का प्याला जिसमें भर कर पान कराता वह बहुरस रंगी हाला मन के चित्र जिसे पी पी कर रंग बिरंगे हो जाते चित्रपटी पर नाच रही है चित्रपटी पर नाच रही है एक मनोहर मधुशाला एक मनो हर मधुशाला घन श्यामल अंगूर लता से <clears throat> खींच खींच यह आती आला अरुण कमल कोमल कलियों की प्याली फूलों का प्याला लो ले लो रे साकी बन बन माणिक मधु से भर जाती हंस मत होते पी पी कर हंस मत प्राप्त होते पी पी कर मान सरोवर मधुशाला मान सरोवर मधुशाला हिम श्रेणी अंगोर लतासी फैली हिम जल है हाला चंचल नदिया साकी बनकर कर भर कर लहरों का प्याला कोमल कूल करो में अपने तीन से दिन चलती पी कर खेत खड़े लहराते पी कर खेत खड़े लहराते भारत पावन मधुशाला भारत पावन मधुशाला धीर सुतों के हृदय रक्त की आज बना रक्त मुहाला वीर सुतों के शीशों का हाथों में लेकर प्याला अति उदार वाणी साची है अति उदार दानी साची है आज बनी भारत माता स्वतंत्रता है त्रिषित काल का स्वतंत्रता है त्रिषित काल का बलिवेदी है मधुशाला बलिवेदी है मधुशाला बदिवे बलिवेदी है मधुशाला प्रिय श्रोतागण यहाँ पर पैतालीसवा विवाहियों की समाप्ति होती है अगले खंड में फिर हम पंद्रह के भाइयों को सुनेंगे धन्यवाद